Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni bir eğitim videosuyla başlamak istiyorum. Bu eğitim videosunda sıfırdan otomasyon temelleri e, olacak arkadaşlar. Sıfırdan e, otomasyon temelleri nelerdir? Onları bahsedeyim başta. Konumuzda ne olacak? Otomasyon nedir ve kategorilerine göre otomasyon? Otomasyon mimarisinde Daisy'nin temelleri, otomasyon mimarisine giriş, <coughs> sonra ise otomasyon yazarken dikkat edilmesi gerekenler, otomasyon mimarisinde veri tabanlarının önemi, otomasyon mimarisinde test aşaması, otomasyon mimarisinde güvenlik aşaması. Bunları kademe kademe öğreneceğiz arkadaşlar. Yani otomasyon nedir? Kategori otomasyonlar. Yani e, sonra mimari design temelleri vesaire vesaire. Ve bu eğitim siti e, global olacak arkadaşlar. Yani sadece bir dil üzerinden gitmeyeceğiz. Sadece misal veriyorum. Sadece C Sharp değil. Java olabilir. Python olabilir. Ve benzeri diller C++ olabilir. Bunlar üzerinden de kapsıyor arkadaşlar bunlar. Onu da söyleyeyim. Bu otomasyonun sonunda neler öğrenmiş olacaksınız? Bir otomasyon misal veriyorum. Bir tane otomasyon, stop takip yazmak istediniz. Veya e, eczane otomasyonu, eczane stokların e, görülmesiyle ilgili otomasyon veya da ön muhasebe otomasyonu yazmak istediniz. Nelere dikkat etmeniz gerekir? Veri tabanı modellemesi nasıl yapmanız gerekir? Sistemlere göre nasıl yapmanız gerekir? Yani işletme sistemleri neye göre ayarlıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Her şeyi sıfırdan başlayıp sonuna kadar göreceğiz arkadaşlar. Neye dikkat edilmesi gerekenleri. Genel olarak ilk e, tanıtım videosu olarak çekiyorum arkadaşlar bunu. Onu da söyleyeyim. Bundan sonraki videomuza başlayacağız. Otomasyon nedir ve kategorilerin otomasyon. Sonra bu ayrıca bunlarla ilgili sorularınızı Word with Wife. ebubekirbaslama.com sitemizde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar videolara da aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Ek olarak da youtube.com slice yaz, yaz dilim eğitim kanalımıza yani şu anki izlediğiniz bu video kanalın ismidir arkadaşlar bu. Abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da abone olduktan sonra sağ, sağ alt taraftaki e, yeniliklerden haberdar et butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımızda direkt takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste sizlerle görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.